Unser Klima wandelt sich. Das betrifft auch dich und mich. Helft alle mit, tut euren Teil, tragt zum Klimaschutz mit bei. Eins, zwei, drei, vier. Gehst du aus dem Haus, schalt alle Lampen aus. Wasser muss man sparen, dreh zu den Wasserhahn. Und musst du in die Stadt, dann fahr doch mit dem Rad. Mülltrennung, ja klar, das klappt doch wunderbar. Mit Bonnie und Bo im Klimaschutz. Oh, oh setzen wir uns ein, um Botschafter zu sein. Mit Bonnie und Bo im Klimaschutz oh, oh. setzen wir uns ein im schönen Bonn am Rhein. Mit Bonnie und Bo im Klimaschutz oh, oh. setzen wir uns ein, um Botschafter zu sein. Mit Bonnie und Bo im Klimaschutz oh, oh. setzen wir uns ein im schönen Bonn am Rhein. Billig Fleisch ist schon Gemüse ist gesund. Recyceltes Papier. Der Regenwald tankiert. Der Stromfresser im Haus. Schmeißt Geld zum Fenster raus. Klimaschutz muss sein. Komm, reih dich bei uns ein. Mit Bonnie und Bo im Klimaschutz ah, ah. setzen wir uns ein, um Botschafter zu sein. Mit Bonnie und Bo im Klimaschutz ah, setzen wir uns ein, im schönen Bonn am Rhein. Mit Bonnie und Bo im Klimaschutz und setzen wir uns ein, um Botschafter zu sein. Mit Bonnie und Bo im Klimaschutz und setzen wir uns ein im schönen Bonn am Rhein.